Digo que non ás protestas e ás revoltas. A queixarse porque os martes sexan o día máis estúpido e neutral de toda a semana. Olleiras, uniforme social, corredores cheos, aulas repletas de 9 a 3 de cerebros baleiros. Abandono toda a loita esnifos sen opoñer resistencia, ese medio gramo de odio, esa raia de prexuizos que me picades co carné universitario porque os martes sempre se escriben con M bilabial e oclusivo pero nunca sonoro. Renuncio á diversidade, a miña, a do meu corpo, a revoltas e a barbarie. Vendo, aquí, neste verso, Os meus dereitos o peor postor. Publicademe de balde. Porque eu renuncio ao meu valor e a cotizar na bolsa do vosso interese. Deixo aquí, neste entre agora mesmo, de crear e de crear.